大家好，我是豪豪，你们可以叫我老豪。今天呢，我要来台地宫了。好，今天要杀这只之公了。是我从一月一号开始准备这个存钱的计划。我的计划就是一天存五十块，然后一年看可不可以存个两万块这样子。我们先把它倒出来吧。 还排便吗？哎，好了，倒完了。 这边是我的五十块，我去捡下一颗，啊，漏网之鱼，我被抓，啊，来吧，一颗一颗数，就是全部都是五十块。为什么会选一天存五十块的原因呢？因为一颗就五十块嘛，我懒。 而且五十块亮亮的，一颗、两颗、三、四、六、六、六、七、六、八、六、九、七十、七十，看不想进去，七十、七十一、七十二。 七三七四七五七六七七七八七九八十八一八二八三八四八五八六八七八八八九九十九一九二九三九四九五九六九七八。 目前一百颗，一百颗就是五千块。九千二九七八九百，这边两百颗，一二三四五六七八九十十一。 四、五、六、七、八、九、二、十、二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三十一、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三十八，总共存了两百三十八颗，大概是台币快一万两千块吧。 我目前的成果是两百二十三、两百二十、两百三十八颗，我存了七个月多。我从一月一号开始存，存到七月二十号，总共存了一万两千块。但有人可能会说，你存了快八个月，八三，差不多是二十四吧？可是为什么还有十天你就两百二三十八颗了？为什么？因为口袋有零刚刚贴出来的。 没有为什么，好，所以小钱也能致富，这个钱虽然少数很少，但是我觉得这就是一个私房钱，不能让王母娘娘知道，不然我会破算。好，我今天的影片就到这边，如果喜欢我的影片，可以在我的影片下方按赞或者是分享，也可以帮我订阅哦，拜拜。